おります、はい、今の話にもあったんですけど今年はすいません、えっと、希望縮小のために県内のチームのみの参加となりますが約20チームの方が来ますのでよかったらお客さんも県外のチームの皆様もぜひぜひ足をお運びください来月の3月22日の日曜日栃木県鹿沼市で皆様のご来場をお待ちしております はい、ありがとうございました。3月22日ですね、と5月の16、17、日こ祭り、各地でありますので、ひお客様足のください。それでは、総取り始めたいと思います。で、果たしの方も、まあ、スペースがょっないですれれば、ありがとうございます。はい。では、よっちょれいきます。構え。 Oh. Jaya! Jaya! Jaya!